Fikrət Qoca Anamın sözləri Anamın gözləri şəfadır, nurdur. Qəlbimdə, yolumda işıq yandırır. Anamın sözləri vüqar, qürurdur. Zehnimi, ruhumu işıqlandırır. Bəzən hirslənəndə, çətin anımda əzizləyib məni köksünə sıxır. Anam saçlarımı tumarlayanda bütün ağrılarım yadımdan çıxır. Sözləri sığalı şəfalı anam əzizdir hamıdan, dünyada təkdir. Ana vətən kimi vəfalı anam, mənə həyat verən canlı mələkdir. Anam qurban deyib vətənə məni, deyib ki, ən əziz balamsan mənim. Oğullar qoruyar ana vətəni, vətəni qoruyan qalamsan mənim. Oxuyub mühəndis, həkim olsam da, mənə igid oğlum deyəcək anam. Oxuyub müəllim, hər kim olsam da, ay ana, mən sənin əskər oğlunam.